Если под знаком интеграла оказалась функция, содержащая корни, степени выше второй, тригонометрию, переменную в степени, и интеграл от такой функции нельзя свести к табличному ни с помощью преобразований, ни с помощью формул сокращенного умножения, не с помощью внесения под знак дифференциала, часто применяют метод замены переменной. Он состоит в следующем. Часть подинтегрального выражения обозначают другой переменной, а все остальное, включая дифференциал, выражают через эту переменную с помощью преобразований записанного равенства. В случае удачной замены интеграл приводится к новому интегралу, который является табличным или к нему сводящимся. Рассмотрим пример. Нам нужно вычислить следующий интеграл. Подинтегральная функция содержит корень квадратный заменим его на другую переменную. Обозначим переменной t. Кроме этого корня нам нужно заменить еще x и dx. Для того, чтобы это сделать, преобразуем данное равенство. Возведем в квадрат левую и правую часть, чтобы избавиться от корня. Получили следующее равенство – из него выражаем переменную x и x в этой подинтегральной функции можно уже заменить на следующую дробь. Чтобы получить dx, нужно продифференцировать x, то есть найти производную вот такого выражения. Находим, преобразовываем, сокращая двойку, и получается выражение, на которое мы будем менять dx. Все подставили, получили новый интеграл. Преобразовав, мы видим, что это интеграл табличный. С помощью следующей формулы получаем ответ. И не забываем вернуться к первоначальной переменной x, заменив t на корень, который мы меняли на переменную t получили окончательный ответ. Рассмотрим еще один пример. В подинтегральном выражении у нас есть корень кубический. Его-то мы и заменим на переменную t. Возведем в куб левую и правую часть, тем самым избавимся от корня. Дальше нам надо заменить косинус x и дифференциал dx. А у нас есть только синус x. Чтобы из синуса получить косинус, мы продифференцируем левую и правую части данного равенства. Получится следующее. И мы видим, что мы не по отдельности будем менять косинус x и dx, а мы заменим все вместе. Выражение на 3t квадрат dt. Подставили выполнили преобразование и получили табличный интеграл от степенной функции. Вот наш ответ. И возвращаемся к первоначальной переменной. поставив вместо t корень кубический. Получили окончательный ответ. Еще один пример. Под интегральным выражением у нас нет корней, зато есть степень выше второй. Заменим все, что стоит под степенью, на переменную t. Продифференцируем левую и правую часть данного равенства, чтобы заменить еще dx, деленное на x. Получили следующее равенство. Но в нем нам мешает двойка – Поэтому разделим на 2 левую и правую часть. Получим, что dx, деленное на x, у нас равно dt, деленное на 2. Поэтому в данном подинтегральном выражении dx, деленное на x, будем менять вместе. Подставили все, что мы заменили на t. Получился табличный интеграл от степенной функции. Возвращаемся к первоначальной переменной и получаем окончательный ответ –